Burası sadece kapı ve şu an sadece kapıdan kayacağım. Şu an sabah saatlerinde ve kimse yok. Tam istediğim boş bir kesim. arkadaşlar Keven pistine doğru çıkıyoruz şu an. Eleferik'te. Bakalım bugün hava güneşli. Güzel bir eğlenceli bir vakit geçireceğim. Şimdiden iyi seyirler. Música